دلوقتي مع موقع FYY Sport تقدر تشتري احدث الملابس الرياضيه مع خصم 5% منتجات عاليه الجوده بارخص سعر ممكن link الموقع وكود الخصم هتلاقيه موجود في صندوق الوصف ازيكم يا شباب واهلا بيكم في فيديو جديد الفيديو ده هيكون عن خمس تمارين لزياده دقه التمريرات هيكون معانا في الفيديو ده العالمي عمر شلتوت هسيب لكم link قناته في ال description تحت فقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل like و share و subscribe. ويلا بينا نبدا دقيقه واحده بعد ما تخلص الفيديو ده ما تنساش تروح لقناة عمر عشان تتفرج على الفيديو اللي عملناه مع بعض ونزل على قناته ومتأكد انه هيعجبكم جدا وكمان اشترك في قناة عمر عشان فيها محتوى كروي ممتاز وهيفيدك فكمل الفيديو ده للنهاية يا عالمي بعد كده روح اتفرج على الفيديو اللي هناك بس كده كمل الفيديو هتحتاج في التمرين ده مجرد قمعين وهتعمل بيهم بوابة بالطريقة دي وتبدأ تتمرن في التمرين ده كل اللي هتعمله انك هتستلم الكورة بوجه القدم وتعديها ما بين القمعين بعد كده تعمل باص التمرين الثاني نفس فكرة التمرين الأول لكن هنا هتستلم الكورة بباطن القدم وتعديها ما بين الكمعين بعد كده تعمل باص في التمرين ده ليك الحريه في الاستلام يا اما بباطن القدم يا اما بوجه القدم بعد كده هتعمل Cruyff turn بالشكل ده بعدها هتعمل pass. في التمرين ده هتعمل هاي ني بعدها هتعمل باص مرة بقدمك القوية ومرة بقدمك الضعيفة في التمرين ده هتبدأ تعمل باص من مسافة قريبة بالشكل ده وواحدة واحدة بتبدأ إنك تبعد وتوسع المسافة اللي موجودة بينك وبين زميلك حاول تعمل باص خفيف عشان انت اللي تروح للكرة ما تستناهاش هي اللي تجيلك وبعد ما تلاحظ ان المسافة بينك وبين زميلك بقت كبيرة ابدأ قرب المسافة مرة تانية لحد ما ترجع لنقطة البداية